A tutaj widok na byłą szkołę podstawową numer 27, teraz ZSP numer 10 od strony boiska. Niestety troszeczkę zasłaniają mi tutaj drzewa, które w dobrych czasach były bardzo malutkie, ale być może ktoś sobie przypomni jak tętniło życie szkolne w starych, dobrych czasach. Czyli sam budynek szkoły. I tutaj kieruje się kieruje kamerę na salę gimnastyczną. Co ta sala przeżyła? Ile sukcesów i porażek sportowych? Wiedzą tylko ci, którzy na niej ćwiczyli.